Привет, ребята! Вы на канале Матвей Стар и сегодня мы купили Лего Пиццерия. Это вот такой вот фургончик, он 2017 года и тут 249 деталей. Ну кроме того, тут есть еще мопед, на котором возит пиццу. Ну что ж, начнем открывать. Мы открыли. сам посмотрел, ничего не сказал. Это секретик. Нет, пицца. Ты пицца. готовишь все детали. Интересно, интересно. Пицца, пицца. Первый у нас будет мопед, две мини-фигурочки, такие два человечка и зонтик такой. Зонтик от дождя? Нет. Нет? Э, такой, э, от солнца? Ну, от солнца, и дождя, в принципе. А начинают с чего? Нач начинают тоже с человечка. Как всегда. Да, и полумашина Вот такой он вышел. А второй человек водитель? Нет, второй человек это ну, женщина, она развозит пиццу на мопеде. Это наша Грейси. Можете написать в комментариях, какую ей придется одеть. Вот эту вот или вот эту. Вот. Напишите в комментариях. Я пока одену вот эту. Первое, что лицо. Давайте уже построил такой зонтик. Тут кусочек пиццы лежит тут такая коробка для мопеда. Ой. <laughs> Как это коробка для мопеда? <laughs> Коробка для пиццы. И такой фонарик. Ну вот, фонарик. Ну да, я сейчас подострою колеса. Да, они такие, знаете, немного острые. Даже у меня это не очень получается. Прикрепляем уже двери. Это, это можно сказать, вот так вот и можно было развозить пиццу. Я сделал непонятно что. Такая то труба. Так она, наверное, пригодится тебе. Сейчас ты увидишь для ну, чего. Да. Может, там крепится что-то. Что это такое? Что-то сложное для тебя? Нет. Это какой-то сейф, я не знаю, это, это сейф, я не знаю, что это такое. Касса, это, нет? Это, это код. А, да, наверное. В машине. Тут э, есть еще э, закрывачка такая. В смысле? А, там где пароль можно ну ввести. Ну да, код, пароль. Код, вот, код, пароль. ага. Ну да, это, наверное, сейф такой. Такой, такой сейф. ящичек, да, где да, хранят там... они деньги. Да. Ну, действительно большой. Вот какой огромный. Так он что, прозрачный? Ну да, тут все видно совершенно злодеи подкрались такие. Вот они такие. Это непробиваемое стекло будет. Э, его нельзя будет разбить. А как-то... Отлично. Очень прикольно получается. The marker draws Это газировка! Это газировка! Да. Газировка? Да, это газировка, бешеная газировка. Скажи, почему бешеная? Потому что у нее крышка. Видите? Она а, очень маленькая. Открывается вот так вот, да. да. Как баночка как такая. Как спрайт. Ну, вот там не видно уже пицца. Какое-то мороженое тут будет. Ух ты, Сейчас он ну, не хочет тут какое-то мороженое или что то Я не знаю, что это. Ну, это картошка фри. Картошка фри, ты молодец. Скорее всего, конечно. Э, картошка фри, Это картошка фри. Вообще круто. <laughs> Обалдеть. О боже, что мы сейчас строить будем? Очень круто сейчас будет. Сейчас такое с вами построим. Такое. Мы и калькуляторы построим. Калькуляторы? Что еще? И водичку построим. <laughs> картину наклеим. Здорово. Еще это будет стоять вот так вот, вот тут. Скорее всего, потому что... В принципе, наверное, я и угадала. Все нарисовано, все понятно. Калькулятор. Как? Калькулятор будем. Верно, верно. Вот этот калькулятор, калькулятор, <laughs> калькулятор, вот этот калькулятор. Это касса. Это калькулятор, какая касса? <laughs> Так. Так, а теперь делать картину, картину. Наклейка нужна? получилось? Меню? Да. Меню у нас есть. Что? Перечисляй. Три пиццы и Три... два салата. Три пиццы и два салата. Цена есть там? Нет. Нет, нет, нет. нет. Пицца стоит 3 гривны. Салат стоит 2 гривны. 3, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 2. Меню. Так, кривое меню. С обоих сторон меню должно быть. Вот, меню здесь. И что? И сверху такую красную штуку. Вот что у нас получилось. Пиццерия на колесах, фургон, да? Фургон да. пиццерия. Вот нарисовано то, что ты говорил. Ну, это что не самое интересное. Еще не самое интересное. А что там еще может быть интересного? Скажу. То есть нужно до, до конца досмотреть. Там что-то будет круто. очень круто будет. Что? Какой сюрприз ждет нас во влоге? Да. Там какой-то сюрприз? В Лего. Там в нет Лего? сюрприза. Ну, ты же сказал, какой ну, сюрприз? Ну, крутое, в смысле, что Что-то там, там такое в машине что-то будет? Не именно в машине. На, ну, не над машиной, а так как бы вот так вот. Ну, в общем, понятно. Ничего не понятно, но ну, пускай <laughs> подумают, посмотрят. Сейчас эм, я уже продолжаю строить. Потому что у меня горле хрипит. И... Чё ты рычишь? Грейс вздыхает. Она здесь такой баррикада у нее, и она там лежит. Грейс, ну, давай мы тебя покажем. Грейс, ты сонная? Ты спишь? Спи, спи. Матвей занят делами. Грейс да. свои дела. Только спать. Почему? Она еще охраняет. Гуляет. Кушает. кусается. Гавкает. Так, я уже не заметила, как ты уже крышу делаешь. Пока мне там Грейси показывала. Оказывается, здесь уже вот такая вот красота получается. Ну, а что я делаю? Вот что я делаю? Скоро прикольчик будет. Если досмотрите до конца, то его увидите. Ну, не обязательно до конца, хотя обязательно. Нет, не обязательно. Нет, ну, не обязательно, обязательно. А я все увижу. Досмотреть до конца. Угу. Пока не знаю, о чем ты говоришь, потому что я никуда не ухожу, я остаюсь с тобой и увижу этот сюрприз, о котором ты говоришь. Но у меня есть предположение. Это будет что-то такое откидное на крыше. На крыше? Ну, что-то такое будет, такое вот что-то вот. Угадала? Да. Вот видите, мама угадала. Ну что ты внимательно посмотрел на картинку. Да, Думаешь, что же там такого может быть? Ты уже практически все сделал. Ну да, что же еще Да, может что быть? же еще может быть? Что за сюрприз? А это что за наклеечка? А я вижу, вверху на кабине будет на, на прикреплено. Ты хотела стукнуть сверху, она упала. Да. Упс. А если бы улетела? <laughs> Вот теперь видно. Немножко отсвечивает. Казалось, что все, но это не все. Класс. Казалось, что все, но не все. О, смотри, смотри стартучка быстро. Сейчас посмотрим, как это Детали? Э, ну хорошо. Это они будут одинаковые. Их придется делать два раза. По одной и той же инструкции сделать две штуки. Сделала первую дверьку. Ну, сначала вот такая вот машинка. Теперь я буду делать то же самое. Запинка, запинка, запинка. <laughs> Ладно. листа, наклейки делаем, наклейки делаем. Они одинаковые с двух сторон наклейки? Да. Так, не спеша, красивенько. Вот так. супер. Я сначала одеваю шину на колеса, потом их уже ставлю на машину. Всегда одеваются немного сложно, потому что они очень плотно прилегают. Иногда приходится взрослым помогать. Есть разные колеса. Ну, машин. у машин э, более легче колеса делают, чем у самолетов или у каких-то других транспортов. Вот мы дарили машинку. Вот такой фургон пиццерия, да? Готово уже? Да. Да. Ну, так Но... нужно все уже выстроить. Это уже тебе не надо, верно? Да, и эта машина крутая. Смотри, что там еще поставить, пожалуйста, красивенько. Вот как на картинке. А открываются же вот эти двери, у которых на картинке, как крыша а, такая вот. Ну, это... Класс. Сейчас, секундочку. Давай. Сейчас. Я быстренько. Тетя. Вот. Воля. Воля, Все готово. Это ты же продаешь такую пиццу. На пиццу. Такой фургон красивый. Теперь можно играть. Да. Все готово? Ну Слушайте, ребята, вы были на канале Матвей Стар. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.